musulmonlardan uzr so'rayman o'shani endi anaqa qilib ko'rasiz endi bu ovoz jo'natganim bilan bilmayman endi video qilib uzr so'rayman musulmonlardan shu haligi men aytmoqchimanki yaxshi musulmonlardan men aytgan men urushayotgan terrorist musulmonlardan emas odam o'ldirmoqchi bo'lgan yaxshi musulmonlar Do'stlar, videoda oxirgacha hozir albatta ko'rasizlar. Undan oldin shu narsani eslatib o'tib ketishim kerak. Avvalambor kattakon rahmat videoda doim like bosadiganlarga, bosmaydiganlar uchun eslatib qo'yaman. E, like bosganlar uchun kattakon yana bir bora rahmat. Xudo sizlardan rozi bo'lsin. Va bu videoda to'liq qismini kechirim so'ragan video to'liq qismini Nasim Xolovni kanalida ko'rishinglar mumkin. Albatta silkasini pastga yozib qoldiraman. Bu arada do'stlar eslatib o'tib ketishim kerak, agar sizlarga Green Card kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu ekranda ko'rgan nomerlarga murojaat qilgan holatda, ya'ni menga murojaat qilsanglar, o'zim to'ldirib beraman. Marhamat. assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar bilasizlar ikki kundan beri o'sha ateist bola o'sha musulmonlarni xiroplagani deymanmi so'kingani juda ham internetda jiddiy muhokamalarga aylandi ayniqsa meni kanalimda ham Xo'p, juda ko'pchilik so'radi, topdingizmi u bolani? Nima bo'ldi? Bu bola kechirim so'radimi yoki u bola kalta yedimi dedi. Bu bola haqida to'g'risini aytaman, o'zi bilan shaxsiy gaplashmadim, lekin surishtiruv ishlari bilan hamma yo'g'ini aniqladim. Ya'ni zo'r hamma yo'g'ini 100% aniqladim deya olmayman-ku, lekin endi e, nima deydi, u yerdan bu yerdan eshitganlarimni hosilaga aytmoqchiman. Hozir buni o'zgarib ko'ryapti, adashmasam, lekin men bilan aloqaga chiqmadi bu bola. E, aytib o'tganimdek bu bolaga shaxsiy adovatim yo'q men buni boshqa videoda ham aytganman buni hozir ham aytaman va albatta kechirim so'raganini sizlarga hozir qo'yib beraman faqat bu bola haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman ko'pchilik so'ragani uchun o'zi ham hozir hayron eshitib turgan bo'lishi mumkin Xo'p, bu bola aytdi o'zi andijondanman va andijonni qishlog'idanman dedi endi andijonni qayerdan boshqa ani bilmayman lekin shu narsani ani bilaman bu bola e, Cherez rossiya adashmayotgan bo'lsam Cherez rossiya o'sha boshqa chiqib ketgan chiqib ketgan mana o'zi gapidan ham e, masalan suhbatidan ham bilishinglar mumkin har gapida men unaqa galiboy emasman men unaqa yo'q balki Golubov emasdir, lekin aynan shunaqa qilib chet elga chiqib ketgan. Bilasizlar, mana Ukrainaga bo'ladimi, Yevropaga bo'ladimi, Amerika hududlariga bo'ladimi, kiryapsizlar hali asherda yashamoqchi bo'lib kirsanglar, suhbatga kelasizlar aeroport o'zida. Shunaqa imkoniyat bor. Ukrainada bor, Kanadada bor. Xo'p, kirib turib, ikkita yo'l bilan e, Masalan, ularni ishonchga kirishinglar mumkin. Masalan, ikkita gap bilan, masalan, ikki xil yo'li bor. Ya'ni u yerda o'tirmasdan deymizmi, propiska olishni imkoniyati bor. Qanaqa? Birinchisi, kiraslarda men ateistman yoki men xristianman, prosta musulmon davlatida men yashayolmayapman. U yerda menga musulmonlar hayot bermayapti deb shu yo'nalish, shu yo'l bilan kirsanglar bo'ladi. Ya'ni o'sha davlatga doimiy yashash uchun yoki xuddi shunaqa men o'zi goluboyman yoki men erkaklarni <laughs> yaxshi ko'raman yoki shunaqa lesbiyankaman faqat e, nima deydi meni e, O'zbekistonda e, yoki qaysi endi masalan Osiyo tarafda meni sig'dirishmayapti, meni naqaladi u yerda yashatmayapti deb e, o'sha e, sig'inma olishinglar mumkin. Xo'p, endi bu bola Norvegiyadanman deb yolg'on gapirdi. Rostmi buni bilmadim, Xudo biladi albatta. Bu bola uchun bilmayman, Xudo bu bola bilasizlar, Xudoga ishonmaydi. Nima demoqchiman? Bu bola ham o'zini o'sha Galuboy orqasiga urdirator bo'lib chet elga chiqqan. Hozir bu bola Tayvandami, Taylandami shu tarafda, ya'ni Norvegiyadanman deb prosta quloq qilamang, deyapti. O'sha Tailanddami, Tayvanddami, xullas o'sha tarafda Osiyo. O'zi to'g'ri aytdim ekan birinchi videomda bu bola Osiyoda deb. aynan xuddi shunday e, o'sha yerda yashab yuribdi Xo'p, mayli bu mavzuni bir chekkaga suraylik endi bu bola haqida aytdim shaxsiy adovatim yo'q e, lekin kechirim so'radi e, mana videoda ham o'zinglar ko'rishinglar mumkin musulmonlardan uzr so'rayman o'shani endi anaqa qilib ko'rasiz endi bu ovoz jo'natganim bilan bilmayman endi video qilib uzr so'rayman musulmonlardan shu haligi men aytmoqchimanki yaxshi musulmonlardan men aytgan men urushayotgan terrorist musulmonlardan emas odam o'ldirmoqchi bo'lgan yaxshi musulmonlardan uzr so'rabman uzr so'rayman so'rab qo'yish emas от души so'rayman o'sha yaxshi musulmonlardan o'shani e, bir report qilib qo'yaverasiz senda hozir ovoz jo'natishni deb o'ylab qarasam yaxshi e, yo'lga o'xshamayapti ahamiyat bergan bo'lsanglar kechirim so'radida otdan tushyapti egardan tushmayapti o'shanda ham yomon musulmonlar ukam bilaman men juda ko'pchilik biladi sizga juda katta bosim bo'ldi mm, negativ siz pol internetda aylandingiz hech bo'lmasa o'zingizni joningiz uchun bir qator sal e, pastroq kelib, u tepadan emas, pastroq kelib, hammadan общий uzr so'rab qo'yaring, yana gapni cho'zmasdan terrorist merrorist kerak emas sizga hozir bu narsa kerak emas ko'ryapsiz sizga nisbatan toshlar kelyapti o'zingizni zashtat qilishingiz kerak o'zingizni o'ylamasangiz ham ota-onangizni boshqa. Bu narsa agar jiddiy bo'lib ketadigan bo'lsa, O'zbekiston hududida sizni keyin kelajagingizga ham ta'siri bor bu narsani. Hoziringizga ham albatta ta'siri bo'ladi. O'shaning uchun mana uzr so'rayapsiz, "Ey, anaqa, manaqa, ya'ni osmonni una kerak, unaqa uzuringizni to'g'risi boshqa yeringizga tiqib oling, haligi har doim urdirib yuradigan yeringizga tiqib oling unaqa uzuringizni. Uzr so'raydigan bo'lsangiz musulmonlardan odamga o'xshab chiroyli uzr so'rang. Sababi aytib o'tganimdek, o'zingizga bu narsaning juda yomon ta'siri bor. Xo'p do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar, bu narsani uzatishni menimcha kerak yo'q. Videoda uzr so'raganini ham ko'rdinglar. Qo'limdan kelgancha surishtirib oldim. Ja, jiddiy olmayapman yana ham. E, qo'limdan kelgancha u yerdan bu yerdan eshitganim aytdim sizlarga, o'sha e, qanday yo'llar bilan chiqib ketgan, yana bo'lsa biznesmenman, boshqa deyotganiga bir sizlarga urg'u solib qo'ydim. Ha, bu orada ko'rdinglar, boshqalar bilan ham SMSlashdi. Shaxsan o'zim nomerini olmadim. E, ya'ni to'g'ri so'ramadim nomerini. Bilmadim, balki men ham ashshi yana shunaqa suhbat bo'lasizlar bir o'zinglar ko'ryapsizlar osmondalik uchun balki gaplasha olmagan xullas sizlar qiziqqan narsa sizlar kerakli bo'lgan narsalar shu yergacha edi shu yergacha sizlarga elimdan kelgancha qo'limdan kelgancha surishtirishga harakat qildim albatta video yoqdi degan umiddaman xudo xohlasa keyingi videolarda ya'ni tez orada ko'rishguncha xayr deyman undan oldin avvalambor kattakon rahmat mana bitta e, shaharni gapi bilan maksvadiyev oilasi yoki umuman e, YouTubedagi obunachilar 100 mingdan oshdi. Juda ham xursandman bu narsani tasavvur qilish, tasvirlab berish o'zi bilinglar. 2 yillik mehnat albatta xudo xolisa yil oxirida bunga yarasha bir video qilish niyatidaman. Nima demoqchiman? Albatta like tesilardan chiqarmanglar, obuna bo'lishdi ham. Sababi zo'r jiddiy asosan yaxshi qiziqarli videolar aynan meni kanalimda chiqadi. <laughs> To'g'ri. Xo'p, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bay bay. Thank you.